因为呢，在这一天是很适宜可以帮我们预定赚取出货财的好日子跟好契机哦。再来呢，在这一天也是很适合帮我们自己理气调气的一个日子。因此呢，如果您有想要去预约 SPA，或者是说我们要去做经络的调理，都是很适宜的。针对如果你近期有改名的朋友们，不妨在周一这一天把已经。 要改定的名字放在案前，也就是放在家中供在神明桌的这个桌上，给那个祖先啊过目。三天之后，再到这个户政事务所去改名更名，这样才是适宜的哦。再来，让我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是。 一个新的节气，也就是在凌晨的三点二十一分，我们会迎接的是清明。那么想当然的，非常多的人呢，会在这个廉价的时期呢，去做扫墓的动作。而在这一天呢，基本上一整天都是很大力可以去进行追祖啊、追思的这个动作。 那老师也会建议尽量呢，就是以在有日光的时间，也就是在上午的时间呢，去完成这件事情。那么在当天要注意的事项哦，尤其是因为在当天有逢到了天罡星宿的影响，因此呢，在当天的这个地气呢是比较旺的，所以有几件事情要注意的，就是呢，如果可以的话，在当天尽量是吃。 数啊，也就是桌边数或者是方便数会比较理想。如果您本身的本命呢是有犯到亏罡的朋友们呢，尽量在当天呢就不要吃牛肉跟相关的加工食品呢，也会比较好哦。再来就是针对你本身有预定想要在近期要穿耳洞的朋友们，也可以运用在这一天呢穿耳洞。 还有呢，在当天也很适合可以扫射，所以呢，可以针对家中的环境做一个整洁。适当的时间是早上的那个七点呢，到中午的这个时段。还有针对呢，要剃头或者是说要理发啊，要那个整理胡子啊，这些都可以在当天去做进行。 针对我们的开运印章的部分的雕刻部分，也可以在清明这一天呢去做雕刻。同时，针对如果是发现我们的这个墓碑上面的这个字哦，需要重新补字啊，或者重新雕刻的部分，也可以在清明这一天去做处理。因为呢，在这一天是很适宜哦做雕刻以及动土相关的事宜。 另外，我们来看一下，就是在周三这一天，我们逢到的是正红杀日，因此呢，大部分的吉客，包括了婚客，都是尽量呢，仪式少取哦，不能用哦。还有在当天逢到了刑狱，所以老师会建议，如果我们有一些针对呃，要这个上这个书上书文啊，比如说。 我们要去这个把案件重新上审的，那我们尽量呢就是要缓一下，哦，不要在这个时间去提这个重新上审的部分。再来就是在周四这一天，我们会迎接的是天贼日哦。那么在当天同时有逢到了燕对星宿哦，而且呢又有逢到了火星的一个交汇的影响之下，要尤其。 特别的提醒一下，针对的是属龙、属狗，然后那个属羊哈，还有属牛这四个生肖的朋友，呃，他们对你的这个影响哦，也还有就是财运呢，在周四这一天比较容易会有破财的一个影响，所以在当天呢，尽量呢才不要露白。那么在当天，同时也是跟周一一样，是很大力可以进行。 呃，就是做这个呃出货材的一个调配，所以呢，如果有要针对出仓的，好，或者是说要入库的，都是很适宜的。另外，我们来看一下，就是在周五这一天，我们逢到的是绝气日，所以在当天呢是很大力，我们可以做祭祀以及安葬的，还有包括就是比如说我们要开生坟哦。 呃，安排受位哦，还有包括立碑的事项。那么，因为呢，这个部分呢是针对阴人比较大力，所以呢，我们会建议呢，他是在呃，包括要在当天呢，礼拜五，如果您是在过了清明之后才有时。 间去扫墓的朋友们呢，在这一天的扫墓的时间是比较特殊的哦，它的时间是在午时、未时以及申时哦，也就是要在下午之后才能够呃扫墓，因为我们要避开这个绝气的这个时段。那么在当天的午时逢到了大进哦，以还有未时逢到了宝光，所以在这一天呢，也就是。 在绝气的时段里面的红道的这个呃最佳的这个纳气点呢，我们可以在这个时段呢，帮我们把我们的这个呃手上的一些水晶啊，或者是说要充电的这个呃矿石呢，重新去做一个日光浴。好，比如说呢，我们可以在中午的这个一点的时候呢。 到一点半就半个小时呢，让它去做一个曝晒，那不宜过长哦，因为呃这个时间点呢，只是要让它做一个短暂的一个调和哦，那不宜过长。那再来就是来看一下，就是在周六这一天，我们会迎接的是上弦，那么呢时间呢是在下午的十四点四十九分会迎接这个节气哦。 那在当天，同时也逢到的是月见土斧，因此呢，在当天是不建议有这个翻动土壤的一个动作。同时，在当天逢到了阳公忌哦，因此也不建议在当天有进行这个注册结婚啊，或者是说有婚客的这个行为。那么在上弦的部分呢，一般会建议我们可以祈愿祈福哦。 那也可以针对一些你想要，呃，蒸蒸日上的，或者是想要可以有一些 progress 的东西去做发愿哦，都会是不错的。最后呢，我们针对周日这一天哦，这一天呢，我们逢到的是天寿财帛日。 那么在当天呢，是很大力可以进行的事项呢。除了有动土、安香之外呢，还有包含了入宅以及嫁娶。所以有需要的朋友们呢，都不妨可以参考一下哦。接下来呢，让我们来看一下呢，在当周的这个运势王呢，又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名呢是我们属龙的朋友；第二名呢是属老虎的朋友；而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜，这三个生肖的朋友基本上呢特别特别的按部就班哦，而且你们的意志力在当中其实是相当的强，非常的追求完美主义。 呃，难以接受这个不规矩和脏乱，所以在这个礼拜，很多东西对你来讲是必须要照顺序去进行，你会非常的呃注意细节。嗯，在这个礼拜，其实对于组织架构来讲呢，你你是非常要呃 precise，而且你会要求到完美哦。 那么，在这个礼拜，老师要提醒你一下，就是在当下呢，尽量不要太过的苛刻，或者是说太过的去批判，或者是挑剔哦，不然你可能就会在不知不觉中，即便在很旺的运势之下呢，还是得罪了别人哦。好，再来，让我们来看一下，在当中呢，个别生肖的朋友们要留意的事项又有哪些？ 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在当中呢是属于如获新生的一周哦。而在这个礼拜呢，也代表的是呢，你迎来了像阳光灿烂的日子哦。你的动力呢，也不断不断的一个一直增强啊。那表现力跟创造力呢，也一直会被激发，就像重生的这样的感觉。 那你也非常的喜欢被别人肯定，而且被尊重，而但是呢，你在这个礼拜会有一个现象，就是你会蛮讨厌被人奉承，所以说在这个礼拜，其实你希望别人是给你的追捧，是发出内心的那种感觉哦。啊，那么在这个礼拜呢，呃，针对我们感情的部分哦，属老鼠的朋友。 在这个礼拜，你受到的是腐肉花的一个祝福。那么腐肉花基本上它代表的是一种自我主张的部分，因为它的这个花瓣呢，它其实是呈现一个黄底的茶色，然后上面它会有覆盖一层红色的毛绒。那这个花是很大，它的直径最大可以到大概十二公分哦。 是非常引人注目的一种花，所以呢，受到这样的一个花祝福的一个状况之下，代表在当中你的自我意识非常非常的强，非常的 strong will，在感情里面呢，你会非常的想要拥有自己的一个想法，因此要非常的留意在跟异性相处的时候，呃，不要。 有争执啊，不然很有可能因为吵架或者是意见不合，然后就会有分手或者是说，呃，有一些不愉快的状况发生。要特别呢要注意，就是要有适度的去跟对方去妥协，去 compromise，这样才能够让感情呢更加的和谐哦。再来呢？ 在当周呢，属老鼠的朋友呢，运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在本周是不受牵绊的一周，而在本周呢，你自有一套做事的方法，你非常能够享受工作呢，帮你带来的乐趣哦。你懂得从忙里偷闲，你也不拘小节哦。 那么在跟人的互动里面呢，你知道要怎么样透过把这些繁杂的事物呢，能够很自然的去应对自如哦。都的这个跟他人的这种很随意呀、非常快速的这种互动的这种处事呢风格呢，也会让别人觉得是说你非常的 easy going。 那么另外呢，要提醒的就是在当周呢，我们的运势也是相当的旺盛哦，所以基本上在当周并没有需要留意的天数。那么在当周呢，属牛的朋友呢是受到了一日百合这个花的祝福哦，而这个花它在感情的部分呢，象征的是激情，而它的产地呢是产于亚洲跟日本哦。 那就像它的这个本来的这个名字一样呢，它是从早上，呃盛开，一到了夜晚就会开始，呃凋谢跟枯萎，所以呢，它是属于一种很短暂生命的一个花类，它的这个绽放的时间非常的短，因此呢，它象征的这种激情呢，也会意味着是说，呃，你在这个礼拜，你在。 你在给另外一半的感觉呢，会觉得好像是，呃，释放的这种感觉是很一时的，让对方没有办法很确定你到底是，呃，忽然来的感觉，你还是呃一时的，还是是认真的？请你要让对方更能够扎扎实实的、确实的，能够感受到你想要表达的。好，那这样子呢？ 他才能够知道是说到底要不要接受你，好吗？那么下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在本周呢是属于一头钻进的状况。而在本周呢，其实你是非常喜欢在幕后默默的工作，你想要尽可能呢，就是把事情呢都做到最好。那你也不会叫苦，你也不会抱怨。 那反而你可以在当中呢获到最大最大的快乐。那喜欢帮别人出谋策划，也喜欢在当中去辅助别人。只是呢，你以为这样子你可以发挥出你最大的一个潜能哦。但是我要提醒你，就是在这个礼拜，其实你们会太过的去注重细节了，所以你在思想上面，你比较容易会踩到一个状况，就是你会进入到死胡同。 那你做事就会太过的一板一眼，那反而会让人家觉得是说你不够的，呃，圆通，那不够的 flexible，不容易呃，让人家知道要怎么样去协助你，要怎么样去帮助你哦。那么太过的追求完美呢，有的时候反而只会让别人觉得你好像太过龟毛。所以这一点呢，请属老虎的朋友在这个礼拜要稍微的修饰一下。 那么在当中呢，运势一样相当的旺盛哦，所以并没有需要留意的天数。那么在当中呢，在感情的部分呢，我们受到的是犬玫瑰的祝福，而犬玫瑰呢，它代表的是旅行。那旅行呢，它的基本上呢，它代表的是我们把人生当做一次远程的旅行哦。那 它也会代表是在我们这个旅行的这个途中呢，会有聚也会有散，呃，也代表天下呢是没有不善的宴席的意识哦，也意味的是呢，对于得失心的部分，还有这个价值呢，不要看得太重。这个意味的是，在这个礼拜呢，你会让另外一半呢。 看到你的这个价值观，还有呢，你的那个成熟的那一面，你们可以去好好的去探讨你们对未来的感想是什么。好，那再来就是呢，在这个礼拜，如果您刚好是属于正在呃面对失恋的痛苦的朋友们哦，请不要自己默默的承受哦。 尽量呢，让自己呢透过一场微旅行，然后走出来哦。好，那么再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友，而属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于干劲十足的一周哦。而在这个礼拜呢，你为了满足你心灵上的这个向往跟追求呢，你也会不断的去改变自身的一个想法，甚至呢，你会去调整这个计划在。 这个变化之中呢，去不断的去刺激啊，还有去成就自己。那你对自己的这个专业呢，在当中呢是极度的要求的，因为你想要呃让别人呢觉得呃你是在他们的心目中呢是有那样的一个权威的感觉，所以你会一直不断的督促自己，在这个礼拜要不断的进修，不断的学习，变成别人的这种标杆。 然后让别人呢把你设定为他们眼中的那种标准哦。那么在但是呢，因为你不喜欢一成不变的这种工作模式，所以呢，在这个礼拜呢，你反而呢很容易把你自己这个理念呢，呃施于他人，然后变成就是这个压力点呢，反而会让你自己压力。 所以这个干劲呢，也会变成一种压力呢，让你在这个礼拜呢，其实会容易呢，在胃方面呢，造成一种负担。所以老师也会建议呢，属兔子的朋友在这个礼拜，尽量呢，在饮食方面呢，要以轻食，呃，或者是说以少量多餐为基准点哦，这样会是比较理想的。那么在当周呢，要留意的天数，有一天是周二。 那么在感情的部分呢，针对属兔子的朋友在当周受到的是秋蒲公英的一个祝福。那么这个花它的这个祝福呢，代表的是诱惑，而蒲公英呢，它代表的是呃酝酿着丰富的花蜜的意思，因为它每当到了这个花开的这个季节的时候，这个蜜蜂啊就会蜂拥而至哦，所以它呢就代表的是。 这个 temptation，而这个 temptation 呢，也意味的是，如果你受到了他的祝福呢，不论你是男性或是女性呢，你就要特别的注意，在感情里面不要去玩弄对方。如果你有很多的追求者，或者是说你刚好有很多的暧昧的对象，或者是你正在思考要接受哪一个对象，请你要记得。 你是可以谈轰轰烈烈的爱情是没有错的，但是，呃，要稳定成长的爱情，请在同时间只要有一段就好了哦。好，那么呢，下一个生肖呢是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢在当中是属于能量释放的一周。 那么在当中呢，你是喜欢享受、追求高档次、高品质的物质生活的，所以呢，好是好在，至少你在自己的部分呢，你是有很好的这个商业的头脑，你可以运用自己的本领去提高你的生活品质哦，你还知道怎么样去获利、去赚取你想要的东西。 还有呢，你在本周你的工作的这个能量呢，其实是有很强的一个爆发力的，就像蓄势待发已久的火山一样哦，你就会忽然会有很很多的这些呃能量，包括就是想法哈。所以针对比如说你是需要这个创意的，好或者是写作的，在这个礼拜呢都是很大力你去。 呃，打破旧的格局，然后去呃进行改革，然后重新去呃框出一些新的思维哦。那包括想要创业啊，或者是说要换跑道啊这一类的，在这一周都是很适宜可以去做进行的。那么在这个礼拜呢，属龙的朋友运势也是相当的旺盛的，所以并没有需要留意的天数哦。 再来呢，针对你们在感情的部分呢，在当中呢是受到秋菊的祝福。那秋菊呢，它意味的是呢，在这个礼拜你们在感情部分是属于比较晚熟的一个状况。那它通常也意味的是，你会比较去惦记一些美好的时光，因为秋菊它是属于晚开的花，所以。 呃，你受到他的祝福的时候，会代表是说你会很想要呈现你自己非常非常稳重的一个状况，而且呃，你会很在意对方所对你所呈现的态度。但是呢，呃，如果你在热恋的时候呢，你就没有办法去呃很认真的去面对。 自己的这个真实的心情，因为你可能会有点失心疯，你没有办法，就是很理性的去看待感情哦。所以，如果说你是刚好逢到他的祝福的时候，会建议呢，你还是要尽量让自己可以冷却一下，然后用一点冷冷静的心思去面对你现在的感情，才可以呃冷静的分析。 呃，感这段感情的利弊哦。再来，让我们来看一下，就是下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。那么属蛇的朋友呢，在本周是属于意志力强的一周哦。那么在当中呢，你不会轻易的改变目标。那在本周，你拥有非常丰富的情感和非常强的表现力，你极度的这个智慧跟才干哦。 因为你在当中呢，我们的这个行动力是非常的强，战斗力也是，呃，非常的强。因为你非常不愿意服输，你希望所有的事情都是在你的掌控范围内的。所以在这个礼拜，其实你有非常强的这个支配欲跟控制欲望。如果你是属于领导者的话，或是你是属于一个 team leader，是没有关系的。可是如果你是属于那种个呃 member。 应该要是被支配的，那么你的这个上头的老板就会觉得有点麻烦了，因为他会觉得你好像很难配合，或者是说你没有办法那个有这种合群的这种状态哦。因此，在这个礼拜呢，你也要学会如何心服口服，还有呢，要呃学会听从，怎么样去那个。 支配跟使唤，然后在这个礼拜呢，你的想法呢跟做事的态度呢比较不愿意呃接受别人的指导哈跟干扰，所以呢要留意一下呃在当周就是我们在用词跟潜质方面呢要拿捏的得宜哦，才不会得罪别人哦。那么在当周要留意的天数，有一天是周一。 那么，针对属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，我们受到的这个黄水仙花的这个祝福，因此呢，它在这个礼拜呢，也代表的是你在这个礼拜你是比较想要得到对方的一个尊敬的，那也意味着是说，你在感情里面呢，你希望对方可以。 的认真的正视你的需求，还有呢，你你如果说他没有了解到你的这个需求的时候呢，你的这个相对的失落感呢也会比较大，所以你要特别的去呃注意一下您自己本身的这个反应哦，会不会是不是很两极，或者是表现的非常的明显？因为其实你很努力的去，是又表现的非常的呃明显。 好，那么这个部分呢，可能要自己呢稍微的调试一下哦。再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友。那属马的朋友呢，在本周呢是属于骄傲自满的一周哦。而在当中呢，你难以接受别人的意见，你非常下一些很冒险的决定，总会让人家觉得这也太强人所难了吧。 而且在这个礼拜，你会有一些很冲动的消费性的一些行为，呃，会让人觉得就是可能太奢侈了、太挥霍的这种倾向。所以在这个礼拜，你的钱包、荷包可能会有点要注意的倾向哦。 那再来要建议就是，尽量在这个礼拜可以多听取别人的建议，会是比较理想的。还有学习跟别人合作，才能比较快的找到你的立足点跟发挥你的能力的优势哦。那么在当中呢，属马的朋友要留意的天数，有一天是周二。还有在这个礼拜呢，我们逢到的是行豆花的一个影响。那么在这个花的一个。 部分呢，它只有在特定的季节才会开花，哦，所以它基本上呢，它是属于一个一年到头都是开着金黄色的花朵，所以它的花语呢，代表的是风摇。那受到它的祝福的话呢，代表是其实你的感情是很丰富的，然后表情也是很丰富的，你也想要给周围的人，呃，带来快乐，但是。 你很多东西是表现在外在的，但是你的内心却不是真正的快乐，因为你都是只有表现给别人看，但是你你真实其实是孤单的，所以针对属马的朋友呢，呃，通常会建议呢，不要让自己这么的虚，这么的心那么的虚。 呃，这样子才可以让自己这个富饶的这个心态呢，不是空的，好吗？那再来呢，下一个生肖呢是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在本周是属于虎头蛇尾的一周，而在本周呢，你的做事风格呢，就跟这个气候呢，很容易受到这个环境的影响是一样的哦。 呃，在这个礼拜，你会缺乏理性，然后感情用事，又会比较容易粗心，心情又非常的容易浮躁，缺乏自信，那意志力会觉得比较薄弱，又会比较优柔寡断，好，又会比较散漫。那所以要特别提醒你们，在这个礼拜千万不要不切实际，那也不要去做一些重大的决定。 尽量找一个你信得过的人，在这个礼拜盯住你啊，让你不要偏离主题，或者是不要让你偏离主道，这样子呢，你才可以安然的度过这一个礼拜。当周要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周五。在当周的开运花呢是蒲公英哦，那么蒲公英的这个。 祝福之下呢，也会代表是多情，因为蒲公英的这个白色的这个棉絮呢，其实它会随着风飘舞，那么它总会像那个花一样，就直接这样散开，而且也会像有这种没有定性的感觉，因此呢，呃，要特别给人的这个。 在感情方面的这个想法呢，就会有这种，就是你可能人生的目标不够不够清楚，或者是说呢，你在感情的这个部分呢，好像你还没有很明确的这个想法，不确定自己的喜好，所以尽量呢，如果说你是已经在这个定下来的朋友们呢，就要多。 让另外一半哦感受到你的这个专情哦，才不会让对方有这个多一分的不安全感哦。好，下一个生肖呢是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢在本周是属于避重就轻的一个状况哦，而在这个礼拜呢，我们属猴子的朋友呢是比较不喜欢争执的状态。 那你在处事上面呢，会比较变得优柔寡断，决定事情的时候呢，会变得犹豫不定哦。强烈的直觉呢，会想要引导你呢看透人性的动机，但是呢，你在相处的时候，你就会非常有节制的想要控制情感的流露。简单来讲，你想要隐藏自己真正的想法哦。 所以呢，而变得让你没有办法把你真实的性情给表现出来，所以在别人眼里呢，就会觉得你好像是一个呃变色龙一样，你完全就是只是在配合别人，展现出他们想要看到的一个安全色。那请要记得，这样的一个保护色其实不宜太久，因为久了你还是会被人看破的哦。 那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六。那么针对在当周呢，属猴子的朋友呢，我们的开运花呢是鸢尾花。那么鸢尾花，虽然它们有非常粗大的这个根呢，但然后它们有非常宽阔如刀的叶，也有非常强韧的生命力哦。但是呢，它是属于制造香水的一个原料。 所以他的花语还有收到他的祝福呢，其实就是代表了优美。那在在这个礼拜呢，也意味的是呢，属猴子的朋友呢是很适合去做一些社交的活动，好，还有呢，你在这个礼拜呢也很适合去呃踏青，或者是说去做一些呃。 属于户外的活动的，那么在这个礼拜，这些都是可以帮你加分的哦。下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友在这个礼拜是属于野心勃勃的一周。那么在这个礼拜呢，你是属于很大方、很慷慨，而且呢，非常的喜欢被人推崇膜拜。如果没有得到别人的这种， 呃，关注你反而会感觉到有那么一点点的失落。那么，在这个礼拜，其实你也很想要去挑战权威哦，因为在这样的一个挑战之中，你会得到那种刺激感，然后反而会获得你想要的那种认同以及成就感。那要留意的就是，呃，这种野心可能会让你会呃不小心因为呃好面子而失了面子。 那再加上你本身的得失心又很重的一个状况下呢，可能会让你最后会有一点呈现孤立无援的状况。所以在这个礼拜，老师会建议呢，属鸡的朋友呢，你的这个野心的部分呢，要收一点点起来哦，才不会呢让你整个局面呢，呃，过的那个难看。好，那么在这个礼拜呢。 属鸡的朋友，我们的开运花呢是羊齿。那么羊齿其实它还有很多其他的别称，不过呢，呃，比较多人熟知的另外一个名称叫做幸运之手哦，因为它的这个叶子在还没有打开的时候呢，就很像人类的手。然后呢，这个手呢，它代表的是劳动的一个象征哦，所以呢，受到这个羊齿这个。 花的祝福的时候呢，在当周在感情的影响呢，代表的是认真，也就是你在这个礼拜呢，你对于感情呢是非常的专注的，而你的另外一半或者是你的对象呢，也会也可以从你的态度呢，跟你的言语里面呢，被你给吸引哦，所以在这个礼拜是非常非常适合你们去做互动以及沟通的一周哦。 下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在本周是属于气度非凡的一周。而在这个礼拜呢，我们的自信呢非常的强，而且你的领导跟统筹的能力呢，是非常的好的。不过呢，要注意，就是因为你非常的不愿意服输哦，总觉得我就是天生的这种王者自傲的这种感觉，所以有这种。 过度的追求呃胜利的这种状况的时候，会让人家有一点觉得你太过自负，呃，或者是甚至会觉得你有点莽撞，所以要小心一下。如果太过 over 的时候呢，就会有点太过认，觉得你是以自我为中心咯。所以这个部分呢，要稍微的调整一下。那么在当中呢，属狗的朋友呢，要留意的天数有一天是周六。 在当中呢，属狗的朋友的这个开运花呢是黄百里香，那么它也代表的是呢，在当中呢，呃，你的另外一半可以感受到你非常的轻快，跟你在相处的时候呢，都会觉得非常的轻松以及自在哦，呃，因为呢，他们可以感受到你的才气洋溢，的可以透过跟你在相处的这种轻快的这种言行举止呢。 呃，而被你迷上哦。不过要特别留意，就是也不要显得太过的奔放，不然的话，他们会觉得不敢恭维，不敢靠近你，好吗？所以在这个礼拜也是一样，要稍微的控制一下自己，拿捏一下尺度哦。再来呢，我们要来看一下，就是针对属猪的朋友，在当周是属于积极开创的一周哦。 当中呢，一样是非常有自信的，你也是非常的积极乐观的，同时也非常具有持续性跟耐性哦。那精力也是相当的充沛哦，竞争意识非常的强烈哦。所以呢，在本周呢，是非常适合针对在做业务的朋友，哦，因为非常适合让你们跑在最前线。那么在当周要留意的天数，只有一天是周日。 那么在当周属猪的朋友们的开运花呢是秋水仙，那秋水仙呢基本上呢要特别注意，就是其实它是属于要等到叶片整个都是呃凋谢之后呢，它才会开出花朵。因所以呢它的这个祝代表的是单纯哦，所以受受到它的祝福的这个。 属猪的朋友呢，在这个礼拜也意味的是，你在跟另外一半相处的时候呢，要尽量维持着单纯不做作，还有呃，尽量就是让对方可以看到你很自然的那一面。那么这样子呢，在相处上呢，就会可以比较感觉没有任何的压力，也可以比较能够自然的互动喽。 以上呢是针对个别生肖在当周要注意的事项。再让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是针对属猪的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友非常注重人际以及他人的他们的这个心理的模式哦，所以呢，他们对于另外一半啊，或者是暧昧的对象呢，都会秉持着非常友好啊、公平的态度。那么，在这个礼拜。 对于沟通方面呢，会非常的注重有没有协调，也会尽量希望能够达到让另外一半可以满意，还有扮好自己的这个角色哦。那么在这个礼拜呢，尽量就是想要维持感情的一个呃升温呢，你就一定要让自己摆在公平、和谐还有中立的一个位置上，不要太过的激进哦，还有也不要让你们的这个呃身份地位太过的悬殊哦，再来。 这样子呢，你们才不会让这个感情呢没有一个托付点哦，也不会太过的空虚。那再来这个礼拜呢，要注意一下，就是这三个生肖的朋友呢，都会特别的想要扩充你们自己的这个社交圈哦，也会想要交朋友。那么可能呢，你们也会希望就是跟更多的人去做互动呢，才能够。 看到对方是不是真的重视自己哦，来借由这样的模式来感觉到呃对方重视而有这种安心感。但是其实我觉得你们在这个礼拜，与其用这样的模式来证明对方正视正视自己，不如呢多一点的这个沟通呢，会是比较理想的哦。 好的，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。喜欢的朋友也别忘了帮老师分享出去。我们下个礼拜再见喽，拜拜。